לא, יודע, תדע, תדע. השד יודע. נכון. תוקפים אותי, מין כיסופים כאלה, געגועים, לבית אבא. אה, שכחתי, רציתי להמשיך, כן, כן, כן בדיוק, תגמור, לבית אבא. זה השיא, אין יותר. געגועים לבית אבא. מה הבא? תנזוף. שהיה. לא, לכעוס. שהיה איננו עוד. בוקר טוב, דוקטור מירנדה. זה השם, נכון? דוקטור מירנדה, נכון? הייתה לי פעם חברה באוניברסיטה, מירנדה. אנה מריה מירנדה.